tous et à toutes pour une nouvelle, nouvelle vidéo. Euh, je vais faire aujourd'hui une carte euh, pour l'anniversaire d'une amie. Je vais essayer de réaliser euh, une carte avec cette planche de tampon que je vais lui offrir parce que j'en ai pris deux, une pour moi et une pour cette personne. donc je vais essayer de faire une carte d'anniversaire rien qu'avec peut-être pas tous les tampons de la planche, mais euh, avec la majorité euh, des tampons de cette planche, mis à part une seule où je vais euh, peut-être prendre celui-là pour faire le coup de mon, ma carte. pour commencer, en fait, je vais faire un, une espèce de cadre, donc je vais éviter le rectangle avec un cutter. Donc c'est parti, on commence.